Smash them! All troops deployed! この私を倒せる人はいない さは無敵だ理解するだけでは足りない生かしていくべきだ考えろ感じろ 武術は傷つけるためではなく断りを教えるための 自身のことがわからないのは厄災だ 無敵だ理解するだけでは足りない生かしていくべきだ 術は傷つけるためではなく断りを教えるためのものだ考えるな感じろ自分自身のことがわからないのは厄災だ くない武術は傷つけるため教えるため 自分自身のことがわからないのは厄災だ理解するだけでは足りない生かしていくべきだ考えるな感じろ 自分自身のことがわからないのは厄災だ。理解するだけでは足りない生かしていくべきだいつからでも遅くない i n i この私を倒せる人はいない武術は傷つけるためで断りを教えるためのこと Shut down! Hm, Killing spree! 災だ理解するだけでは足りない生かしていくべきだ考えるな感じろ は傷つけるためではなく断りを教えるためのものだ何も見えない この私を倒せる人はいない Your team destroyed a turret! 速さは無敵だ o u Our turret has been destroyed! Our turret is under attack! 考えるな感じろ私を倒せる人はいない 身のことがわからないのは厄災だいつからでも遅くない 理解するだけでは足りない生かしていくべきだ考えるな感じろ 傷つけるためでは断りを教えるためにこの私を倒せる人はいない 解するだけでは足りない生かしていくべきだいつからでも遅くない自分自身のことがわからないのは厄災だ y o 武術は傷つけるためだ断りを教えるためのイニ考えろ感じろ何も見えない 人はいない理解するだけではない生かして武術は傷つけるためではなく 理解するだけでは足りない生かしていくべきだ考えるな感じろ 私を倒せる人はいない速さは無敵だいつからでも遅くない 自身のことがわからないのは厄災だ武術は傷つけるためではないそのを教えるために理解するしていくべきだ 私を倒せる人はいない何も見えない Initiate retreat! 速さは無敵だ Request backup! あらあらあらあら武術は傷つけるため断りを教えるためのものだ Your team destroyed a turret! Your team destroyed a turret! like some batter in your brain uh, That's why I say, fake it till you make it A eh? And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst thoughts saying, turn them to a game Take the best thoughts saying, put them on display On repeat in your brain, till you're feeling no more pain